好，我们接着来。嗯，好的。嗯，看一下啊，一号是一个。啊，一号险五千。一号险五千。对。啊，装啊啊，二号险五百。二号险五百。对。 一号先生，一号先生，对，一号对子啊，算了，刚对的嘛。一号线六千，一号线六千，对。二号先生，二号先生，二号庄。 两千五，啊，装两千五。一号先生。一号先生。对。一号装八千。一号装八千。 二号装剩，二号装剩，嗯，二号装三千，二号装三千，对，一号装剩，一号装剩，对，一号险八千，一号险八千。 二号装胜，二号装胜，二号装五千，二号装五千，对。一号先胜，一号先胜，对。一号装八千。 一号装八千。二号装富。二号装富。嗯。 啊，二号装一千，二号装一千，对，一一号装负，一号装负，对，一号装六千，一号装六千，对。 一号装剩。一号装剩。对。啊，一号装一万，一号装一万，对。二号装剩。二号装剩。啊，二号核对资金幺九七零三七，对的。二号装六千，二号装六千。 装付，二号装，哎，一千。二号装一千。对。一号装付。一号装付。对。一号装五千。一号装五千。 二号站二号站二号线五百，二号线五百，对。 二先付，二先付，二号装四百，二号装四百，一号装付，二装付，对，一号线三千，一号线三千。 二号付，二号弦一百，二号弦一百，二号弦一百，一号弦付，一号弦付，对，一号装一千。 一号装一千。一号装胜。号装胜。对。一号装胜。妈呀，五百。 一号装五百，二号先付。二号先付。啊，二号对一下资金幺八九零三七。对的。好，一号装二百。 二号装二百，二装二百，对，装一号装付，一号装付，对，啊，一号对一下资金，二五四五七零，二五四五七零，对，啊，一号装一百，一号装一百。 <laughs> 二号庄户。二号庄户。二号庄三百。二号庄三百。 一号装付，一号装付，对。一号装一千，一号装一千，对。二号装付，二号装付，嗯，二号装一千二。 号装一千二。对。一号装啊？一号什么？一号一号装胜，一号装胜。啊。对。一号装八百。一号装八百。对。二号装负。二号装负。 哦，二号险五千。二号险五千。对。一号装付。一号装付。对。一号装一千。一号装一千。对。二号先付。二号先付。 二号险五千三，二号险五千三。对，这不就搞了个十二连胜的，还是十三连胜的？现，四十三，十三。现在都搞了个九年复有，还了个九年复回来。一号庄胜，一号庄胜，对，啊一号庄八百。 一号装八百，二号先付。二号减负，二号对资金幺七七零三七，对的，二号装五千三，二号装五千三，对，一号装负，幺二装负。 一号装一万，一号装一万。 一号装付，一号装付，对，白搞了。啊，一号，一号闲五千。一号闲五千，对。 <coughs> 二号装付，二号装付，二号闲四千五，二号闲四千五，对，十一年付了。 一号先生，一号先生， <clears throat> 对，一号先生。一号线四千五。一号线四千五，对。二号先生。二号先生。嗯。 二号装六千，二号装六千，对。一号显示，一号显示，对。一号线八千，一号线八千。 二号庄付。二庄付。嗯。二号庄，五千。二号庄五千。对。一号先生。一号先生。对。一号贤一万一。一号贤一万一。 二号庄付，二号庄付，二号庄四千，二号庄四千，对，一号贤胜，一号贤胜，对，啊，核对一下资金，二七三二七零，二七三二七零。 啊一号我看啊，一号装八千，一号装八千，二号装付，二号装付，二号对资金幺六幺二三七，对，好二号装三千。 二号装三千。嗯，再见 一号装饰。一号装饰。对。一号险八千。一号险八千。 <coughs> 二号装饰。二号装饰。二号险五千。二号险五千。 一号先生。一号先生。对。一号装一万，一号装一万，一号装富，一号装富，对。一号险五千。 一号线五千，二号线胜。二号线胜。 <clears throat> 二号装七千。二号装七千。行。一号线胜。一号线胜。 一号装一万二，一号装一万二，二号装三，二装三，二号装六千五，二号装六千五。 装一号装富，对。 <coughs> 一号险，我操，这个太大了。一号险一万三。一号险一万三。二号装富。二装富。 <coughs> 二号装六千。二号装六千。 一号先生，一号先生，对，一号装三千。 一号装三千，二号装付。二号付。哦，二号对资金，幺六三二三七。对。二号装五千。二号装五千。 一号装户，号装户，对，一号线八千，一号线八千，对，二装户，二二号装三千，二号装三千。 一号先付，一号先付，对。一号先四千，一号先四千，对。二号装付，二号装付，二号装一千，二装一千，对。 一号先付，一号先付，对，一号装两千，一号装两，二号装付，二号装付，二号装一百。 号装一百。一号装付。一号装付。对。一号对资金二六七八七零。对，二六七八七零。啊，二号装。一号。啊，一号，一号装五百。一号装五。 一号装副，一号装付。对。一号装一百，打了几？一号装一百，对。二号装胜，二号装胜。 二号装六千，二号装六千，对。一号装负，一号装负，对，一号装负啊，等一下啊。 一号装四千，一号装四千，嗯，二号装升，二号装升，嗯，好，二号对资金，幺六零零三二，幺六零零三二，对的，好，一号弦六千二，六千二险。 一号庄胜，一号庄胜，对，一号弦。等一下啊，这个牌等一下啊，不急不急啊，我这今天终于好不容易出了个武器，思考一下，一号线。一号线三千。 一号线上线，再忍一下。二号先生。二号先生。嗯，二号线六七二。 号先六千二，一号先胜，一号先胜，对，一号装八千，一号装八千。 二号先生。二号先生。嗯。二号线六千。二号线六千。对。一号装付，一号装付。对。一号装五千。一号装五千。 要装庄付，一号庄付，对。一号装三千，一号装三千，二号先生，二号先生，二号线六千，二号线六千。 一号装付，一号装付，对，一号险两千，一号险两千，一号险上，一号险对，一号险九千。 一号线九千，二号先生。二号先生。二号装，二号装五千五，二号装五千五，对，一号先付，一号先付，对。 一号线，一千。一号线一千。嗯。二号庄府。二号庄府。 好，二号核对资金幺七八九三二，对的。啊，二号弦五千五，二号闲五五，一号闲付，一号闲付，对。啊，一号对一下资金二五零零七零。 啊，一号装两千。一号装两千。二号先生。二号先生。二号装六千。二号装六千。一号装上。 二号装剩。对。一号险一千。一号险一千。对。二号装剩。二号装剩。二号险五千。二号险五千。对。 一号先生，一号先生，对，一号线，一号线八千，一号线八千，嗯，二号先生，二号先生，二号装四千五。 二装四千五，一号先付，一号先付，对，一号先四千，一号先四千。 二号账户，二号账二号险五千，二号险五千。 二号先算，二号先算。嗯，对一下资金，幺九五六三二。对的。一号装四千五。二装四千五。嗯，二号装四千五。下去讲。 嗯，一号先付四千，先付。对。一号险，等一下啊，一号险五千。一号险五千。二号装付。二装付。 一号啊，二号险五千。二险五千。一号险上，一号险，上。是。 一号线六千，一号线六千，二号线五千伏。二线五千伏。二号线五千四，二号险五千四。 一号先生。一号先生。对。一号装八千，谢谢。一号装八千，七千。嗯。二号先付，二号先付。二号装五千五，二号装五千五。对。 一号庄胜，一号庄胜，胜，啊，对，一号庄八千，一号庄八千，一号庄负，一号庄负，对。 一号装四千，一号装四千，二号装付，二号装付，二号装五千，二号装五千，一号装付，一号装付。 一号线五千，一号线五千。二号装肾。二号装肾。啊，二号对一下资金幺七九九八二，幺七九。 九八二，对的。二号装六千，装六千二。对。一号先付。一号先付。对。啊，一号对一下资金。二四幺六二零。对，没错，二四幺六二零。啊，一号装两千。 一号装两千，二号装是，二号是，二号装六千五，二号装六千五。 一号庄胜，一号庄胜，对。一号庄九千，一号庄九千。我刚那个六千五没向上吗？对一下资金。幺八五八七二。嗯，没向上。 六千五是吧？六千五，六千。六千五。对，最后一个，你要加错了，我这就回归不了了。身体回归，他资金回归不了。一号抓胜。号庄胜。对。一号，等一下。一号先七千，八千。 一号险八千，二号庄胜，二庄胜，二号险五千，二号险五千，一号险正。 一号线三，对。一号线八千，一号线八千。二号线付。二号线付。二号装五千五。 二号装五千五，一号先付？要先付。对。一号先四千。一号显四千。嗯。 都活了吗？嗯。嗯。一号，闲。怎么开这么慢呢？一号先付，一号先付。 一号庄五千，一号庄五千，二号庄胜，二号庄胜，二号庄五千，二号庄五千，一号庄胜，一号庄胜。 一号线一万，一号线一万，二号装胜，二装胜，哦，二号对资金幺九七零二二，对的，嗯，二号装四千五。 二号装四千五，一号先生。一号先生。对，一号装七千，一号装。 一号庄胜，号庄胜，对。一号线七千，一号，一号线七千，一号线七千对吧？对。二号庄胜，二号庄胜，啊。 休息到十六点过五分啊，十六点过五分，二零幺二九七，二零幺二九七，对的，好，一号先上，一号先上，好，休息再来，对。